हो रही है यूट्यूब चैनल हाँ भाई भाई फोर तो में नहीं आया तो पहचान में आ गया होगा हाँ, इसी को देखते तो मतलब भाई आप बंदा अभी एच में भी लेके गया था ट्रीटमेंट के लिए हाँ हाँ से आज टाउन पार्क में लेके आए हम हिसार का टाउन पार्क सबसे फेमस है ये जो हिसार में रहते हैं उनको पता है बहुत ज़्यादा फेमस पार्क है पब्लिक पार्क है तो ये नहीं शाखा मेरा दोस्तों भाई ये रथौर आज ये ये भाई हो गया महीने बाद मिले आज ये देख लो तो आज इनको खिलाएंगे बढ़िया पूरा लंबा ग्राउंड है और पब्लिक रिएक्शन भी देखते रहना बीच बीच में हम तो कैमरा दिखाएंगे तुम ही देख के बताना कौन कैसे देख रहा था चलो

đi lên Ôi thôi đi nào Ôi, nhớ đi đi. Nhớ đâu Nào sát Đâu रेस करेंगे ये दोनों कोशिश तो यही है बाकी देखते हैं <laughs> चलो रिएक्शन देखा अंकल का कैसे देखने लग रहे थे कि पता नहीं क्या चीज भागने लग रही है <laughs> आप लोगों ने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और मेरी आईडी यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी उधर आप जाके मेरे को फॉलो करो वहाँ पे मैं ना बिहाइंड द सीन भी डालता हूँ और अनकटेड वीडियोस बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें डालता हूँ कि आपका वहाँ पे एंटरटेनमेंट होता रहे जैसे यूट्यूब पे हो रहा है तो अभी पहले वीडियो पॉज करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बॉक्स में लिंक है पहले वहाँ जाओ और पहले फॉलो करो और फिर वापस यहाँ से कंटिन्यू करना ठीक है और स्पीक स्पीक स्पीक और आजा बैठ जा और जंप और ले आजा जंप हाँ ऐसा फील कर रही है मन बड़ू Hello, hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. चलो बस अब आप घर चल रहे हैं यहाँ से ये एग्जिट है मेन एग्जिट और एंट्री यहाँ से ही है पार्क की चलो आप घर जाके मिलते हैं चलो सर